12 пензија имам. Е, како достаен да ќе биде? <laughs> Само на пола се фаќа ова ше задавачки. Струја, тие некои работи. А што по, после се тие пари ќе направиш? 24.000 е пензијата, али и више со обзирам кога купувам. Порано, пред 5-6 години, кога зедов, беше топ. Стасо. Не Стасо, скапи живота, скапа е храната. Грашани гладујат и млади умираат. Видите на плакатите 50 години, 40 до 60 тук. Тоа е од напрегнат живот, од стресови, од немање пари, нема заработувачка и да работат малце изимаат. Шо се 10.000, 15 деца за оваа време? Што се? Плата ли е тоа? Треба да работат двајца, ако се сопружници, па така нешто од нешто, иначе принцип не може. Пошто знаете и фабрики ве ги отворија, знаете колку да плати знаат. Може да споредите, не знам, од каде. Социјална помош нема ништо такво. Пари нема, чекам пензија. 62 години сум, уште малку чекам пензија. Иначе од 2003 година сум вака. 12 години сум вака. Бог да чува да не доеш до таква ситуација, инаку ќе те натера ситуација да се снаоѓаш. Знаеш како викаат за нас? За сиромавите, да вика сиромав човек е жив ѓавол. Ако дојдеш ќе се снаоѓаш. Е така, нема да купиш нешто за носење, нема да ќе си купуваш. Ја имам еден една една шема на исхрана, на пример, по овие лебариве што имаат храна. Денес како е 20 денара кифлата, утре е 10 денара, а па третиот ден како кало е 5 денара. Значи три такви кифли ќе си купиш за 15 денара ќе го поминеш денот. Таква е ситуацијата во државата е таква, катастрофална. По па најмртов град, помртов град од Велес дали има? Дали има од Велес помртов град? Видите, сиви. Искрено, поштено за мене и за дедото има, али кој не е вработен, тешко да е изонец. Тешка е ситуацијата, ама ќе се подобри. да зимам сега. Буткам некако струја водата. Кај стигнува да рачуни струја вода, кабловска. Тие прво да ги смирам, па после ако има за мене, ме здрави. Се гледа по облекот, што сум облечен. Си носам од черките. Да речеме имам пензија. Таа стасуе само за колку можеме да преживееме. А фазла, да ви кажам, да, ако мислиш нешто да купуеш, одма кинеш од нешто. Да купиш. А иначе тие барем се малку, како ви ги да кажеш, дали и за пензионер, дали па за помлада фамилија која што е. Кој што ја гледам, имам черки зетовствите. Тешко е. Да, ја колку што рачунам, би требало да биде дека 500 евра, бар 500 евра да биде кој што ги има на Европа 1000 евра, кај нас да биде 50%, 500 евра. Со 500 евра може да се помине некако. Стандардите кои што постојат кај нас во државата, велиме дека јас имам некоја си плата со која што може да си има достоинствен живот, меѓутоа веќе стандардите во однос на тоа што значи достоинствен живот, како тој треба да изгледува, се, изгледа се многу ниски. Значи, веќе луѓето не одат на еднаш барем на одмор, затоа што не стигнува платата. Не може да отидат на викенд во текот на месецот затоа што не стигнува платата. Според мене платата не, не може да ги задоволи освен основните потреби на човекот, ништо повеќе. Што Велес беше индустријски град во времето на, на бившите југословенски простори и се затворија многу фабрики, Наставно, луѓето и младите немаат што да живеат. Значи го нема оној истиот начин на заработка како порано. Значи истиот фабрики и така натаму. Луѓето не се научени да работат за миоделие, како што работат, да речеме, луѓето во Струмичко или пак негде во Кавадарачко, или пак не се занимаваат со туризам затоа што не е традиција тоа на градот. Традиција се работи во фабрики, сега се отвараат некои си фабрики, каде што луѓето работат за 8 или 9 илјади минимална плата, која што е, за мене не е, не е плата, тоа е некој джепарац.